libre Juan dena itzutzerik libre Bide, oinazpiko bide Ez alto posible posible Denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide Ez altu posible Zutik ibiltzea Preso bakoitzan atzetik bestea Bizikidetza jarri da elbide Denak eskubide denen jabe Bide baten zaiena da astea Herri gaztea, luze bidea Gelditzeko bat ere astirik gabe Asia da sentitzen ekea oinez izan arte libre hasieran horre. Urunte politikaren amaieraren hasieran. Atean utzi ditugu urrunen zeuden kartzelak. Isolamendua eutalei graduak. Orain, etapa berri bati ekin diogu. Orain, ibiltzen jarraitu behar dugu, bidea egiten jarraitzeko. Euskal preso guztiak etxera izkuntzeko bidea. Eskerrik asko, mila esker zuen kompromisoa gati, zuen elkartasuna gati eta zuen aktibazioa gati. Ekimen eta ekintza bakoitzarekin y Kalera irten den pertsona bakoitzari esker antolatuaren herri eta auto bakoitzean sortutako dinamikei esker aldaketaren motorra garela erakusten ari gara. Elkarbizitan aurrera egin eta bakea ipar duen motorra. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así lo dijo Antonio Machado y así lo demuestra en los últimos años. Hoy nos toca dar las gracias, daros las gracias a todos y a todas por vuestro compromiso, por vuestra solidaridad y por vuestra activación. Sin ella jamás hubiéramos llegado a donde estamos, e, a, este momento tan esperado, sobre todo por quienes más lo han padecido, los familiares y amigos de los y las alejadas a miles de kilómetros durante más de 30 años.